nkwaniriza gwolina gyosinzira okubanga otulaba webale kwekuumira ku online medias uganda nga bulijjo tukuweereza tusinzira mu kibuga kampala ekibuga ekikulu ekyeggwanga uganda netusaasaanira emikutu okwetoloola ensi yonna abatuwagira okuva mu mawanga ag'enjawulo ku lukalu lwa africa wanemunyaffe uganda abali de dubai abali mu america abali bungereza abali musemazinga wa america mwenna ne betutamenyeeko wano naye nga mutugoberera byonna byetukola wano tubagamba kyemukola kya muwendo nnyo era temujjanga okwo olunaku olwaleero tuzze twongere okuttaanya n'okunyinyintiza olutalo olwongedde okubalukawo wakati wa first sun muhozi kaine rugaba wamu n'omubaka wa kyadondo east robert kyagulanyi sentamu twalibawaako emabega ko keeri oluvannyuma lwa muhoozi okuvaayo ng'asaba okusinkagana bobi wine bobi wine n'agaana ng'agamba nti oyo muhoozi alinga afuuse ebbula bikolwa oluvannyuma lw'okumukyusa okumuggya mujje eryaliri ku mukulembeze w'eggwanga kitaawe ng'agamba kati awulire atudde katebe kamwokyeza ayagala komawo mu mawulire abeereko naye waayogererwako ne bagamba tebayinza kumuwa budde kubanga bo ebitalina makulu tebabiwabudde oba batyo ne bamugamba nti tebasobola mussinkagana naye olutalo luno twongedde okunoonyereza ku nsonga zino ddala kituufu muhoozi baagala okumusikiza museveni era museveni yali emabega w'olukwe luno kyagulanyiye kikyategeka bano bakwatagana oba olutalo lweyongedde kunyinyiitira katutandike mwemabegako mu 213 omwami jeno tinyefunza oluvannyuma yeetuuma sejjusa abasinga mumumanyi bamusibakuko ne bamuvunaana emisango kati ali waka batamanyi gyali ali waka bamusibira waka mu makaage ali ku house arrest abasinga temumanyi gyali naye nga kyokyo kyaliko kati tebamukiriza kwetaaya mu 213 mu mwezi ogwokuna jeno david sejjusa oba david kitinyefunza ngegemanya gamatuufu sejjusa n'alyetuuma ono yali ebiseera ebyo akwanaganya ebitongole ebikesi era ebiseera ebyo yaleetawo akasatiro mu ggwanga bwe yafulumya ekiwandiiko ekikambwe ennyo nga kigamba nti waliwo olukwe okutta boofiisa ab'amagye abaali tebabawagira muhoozi ebiseera ebyo nga tebawagira muhoozi afuukeko pulezidenti wa uganda sejjusa ono mu kiwandiiko kyeyafulumya yalumiriza nti pulezidenti museveni ategese okunyuka obukulembeze era entebe agikwase mutabani we kyeyava amuyingiza mu gye eryali limukuuma ebiseera ebyo kuba kaddaako ejje erikuuma omukulembeze w'eggwanga baali tebayitu tebaliyita sfc oba special forces command aa baali baliyita presidential guards kati lyebatuma kati lyebayita sfc oba special forces command bwekyo bwe lyali ebyo byayogerwa mu apple oba ogwokuna ogwa 213 era bye bigambo ebimu ebyaleeterwa okukwatibwa kwa muhoozi wamu n'okusaba awumuzibwe mu magye olwa bigambo bye yafulumya wabula muhoozi ayogerwako era mu 213 oyo yavaayo n'awakanya ekyo ekyali kyogeddwa nti yali museveni amuzimba abeereko wamuteeka mu bifo y museveni asejjusa uh, yagamba nti waliwo ekintu kye bayita muhozi project ye gye yagamba mu 213 ngaagamba nti bagita muhozi project y'okumuzimba okumuleeta addire kitaawe mu bigere muhozi n'avaayo ye n'abyewakanya n'agamba nti ekyokubeera nti yali akuzibwa mu gye n'okumuteeka mu bifo eby'enkizo mbu n'ekigendererwa ekyokumuwa entebe n'agamba nedda ekisooka entebe y'obukulembeze bw'eggwanga si yansikirano era ye tali interested nkwagala kuba mukulembeze wa ggwanga uganda oba tayagalangako tiyibakanganako n'akiroota ekyokuba omukulembeze w'eggwanga wabula nga ye geno david Muhoozi ah, no Jeno David Sejjusa oba Tinyefunza ye bw'atyo bwe yavaayo n'ayasaebyama era ebintu ebyo byayatiikira nnyo mu 2013 bajjukira ensonga ezo ndowooza muzijogedde bulungi wabula ate ekisinze okwewuunyisa omwezi oguwedde Muhoozi Kainerugaba First Son yategeeza abagoberezi be abasoba mu mitwalo 15 ku mukutu gwe ogwa twitter gwe bayita m kainerugaba ndowooza ekiggwayo muhozi kainerugaba muhozi kainerugaba ndowooza abamugoberera bwobeera nga ampuliriza kati angoberera gwomu ku mitwalo 15 egigoberera muhozi kainerugaba osobola okunjulira muhozi yawandiika ebigambo bino ku mukutu gwe gwa twitter yagamba ebigambo Muhoozi Project byatondebwawo abantu abaali ababi ennyo era abataagaliza ebyali bayogera mu 213 olwo Muhoozi ali ku Twitter omwezi oguwedde n'ekigendererwa ekyokutwonoona naye kati gufuuse mukisa n'akikomyawo teyalambuludde mukisa gy'okuvudde mu kino akyusizza mu njogera byera y'agamba nti tajja kwesimbawo era abawagizi be nga bumanyi bwe bateekawo komments ez'enjawulo era abawagizi be n'abagoberezi be batandise okumwozaayoza era nga basinga bagamba bwe katalijirya afazaali eribiika amasumba oyo ye muhoozi tulina omuntu gwe twatuukiriddeko okumubuuza ku nsonga zino kuba ono yaliko mbega ow'amaanyi mu state house nebamuyita charles lwomusha nabasinga mumumanyi agobe awa ayogera nnyo ku nsonga z'ebyobufuzi kuba yali mu state house nga mbega lwomusha n'agamba nti kano edith nakalema gwe baateeka mu state house mu kitongole kya anti corruption unit nti baamuteekako kugezaako kutuukiriza Muhoozi Project. Ono akola atya? Lwomushana agamba nti buli ky'olaba ekintu nga kyenyigiddwamu omukulembeze w'eggwanga ne Janet omanya bumanya nti yo Muhoozi Project etandise okutambula. Era abantu abasinga babakutte abali mu bifo eby'enkizo ne babateeka emabega w'emitayimbwa okuteekawo abo abavubuka abasobola okukkiririza ku mutabani w'embuga newabeera zze mu buyinza baba tebasobola kumuwakanya eyo ensonga eri awo onayongerako n'agamba nti ne geno kayihura yennyini museveni yamumanya dda nti amulyamu olukwe era tamwagaliza ne mhoozi kuba mbu okusinza ku lwamusana agamba nti museveni waalaba ekifo ekyenkizo ng'omuntu akirimu tayagala mutabani waasikire ntebe gy'alimu oyo agezaako nnyo okulaba nga amukyusakyusa ateekewo emuvubuka envumulo abali mu myaka gye gimu ne muhoozi kaine lugaba abasobola okutuukiriza pulojekiti neetuuka ku ntikko ono agamba nti kayihura wadde yali takkiriza nti muhoozi abeere omukulembeze w'eggwanga lino nga museveni avuddewo wabula museveni teyalina kye yali asobola kukolawo kubanga yali tannaba kufuna muntu mutuufu asobola kudda mu bigere bya jenu kayihura wadde nga yali amulaba nti siye muntu omutuufu alina okubeera mu kifo ekyo era oluvannyuma lw'okuzuula sabiti muzeeyi nti bakinywi nnyo n'omutabani era asobola okutuukiriza pulojekiti eno ensonga lwaki Kayihura yagobwa ne bateekawo Okoth Ochola Martin naye mbu ono era alinga kifaananyi nti wali kyamanyi kyasobola kukola sabiti muzeeyi byonna yabikola yakomandinga era nga kigambibwa okubanga bano bakinywi nnyo ne Muhoozi Kaine Lugaba omutabani embuga ekitegeeza nti Muhoozi bandibanga bamuteekateeka okulaba nti Museveni tomanyi oba oli awo bbiri abiri mugumu aba tavuddeyo kwesimbawo oba bbiri abiri mu mukaaga ategese omutabani we ajja amudde mu bigere kyagulanyi naye tatudde kuba akadde kano wadde nga tuli mu biseera bino ebyekirwadde kya coronavirus takyatambula era abeera waka era ndowooza mubadde mumulaba nga ebyazaako ebimuwuuba naye nga naye amaliridde era amaliridde okuvaayo okwesimba ku ntebe ewooma okusinziira ku bantu abamanyi ebyobufuzi wano mu ggwanga bagamba nti museveni takyasobola kugaana bobi wine kwesimbawo kuba ebintu byayonooneka dda olredde mu uganda eggwanga um, ensi yonna eriiso liri ku muntu omu kyagulanyi nti singa ovaayo n'okola olukwesikwesi n'ogaana okumwesimbawo eyo ebeera puresure y'amaanyi okuva mu mawanga ag'ebweru agajja oteekebwawo ku museveni era kyagulanyi agenda kwesimbawo ekitamanyiddwa nti kyagulanyi bwaneesimbawo asobola okuwangula nga ne muhoozi waali kuba omuntu waliwo kye bayita incumbent omuntu ali mu ntebe wadde muhoozi si yali mu ntebe naye taata we yagirimu ekisooka mu magye mbu abakadde bayongedde okubagoba abajenero n'abali ku madaala ga waggulu bayongedde okuteekamu abavubuka envuumulo abasobola okukkiririza mu muhozi projekiti ensonga nyingi nnyo bwenjogera nonyinza obutazimalayo naye olw'obufunda bwa kadde kankomaawo batunaba tufunye akaaganya wenkomye woba onootinga bwetujja okwongerereza twogende ddala munda mu magye mu poliisi mu purizoni mu sfc wonna twongere okusimba ddala oluseke okusagulayo okulabya ddala waliwo oluku olw'amaanyi oluteekeddwa wadde ng'abanene baliwo bakana nti muhoozi baagala afuuke omukulembeze w'eggwanga lino ng'asikira kitaawe awo enkomi olunaku lwalero mwe bale kutuwagira musabusikurayibinge mumale munyige ku kadaako aye tubeere nga twongera okubaweereza mwenna abatulaba tusiima bongerwa mbaagaliza ekiseera ekirungi akuume atakuumira mpeera